जय प्रभु नृसिंहनाथ गंगाधर मेहर को पवित्र माटी को प्रणाम पदमपुर अंचल प्रिय भाई और बोनी मान है आपन मान को समस्त को मोर जुहार आज आपन माने चासी माने ओ माँ मैने संख्या आसी से धन्यवाद मु सब बेले आपन मान को सुख दुख रे सामिल मु गरीब लोगों को हक पाए लड़ू चाषी को कल्याण पाए आम काम करी को हक पाए અમે લડ્યું છીએ ચાસી કુપાણી રાજ્ય સરકાર ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଉଠିବା ପରେ ବଦରପୁର ଚାଷୀ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ओडिशा सबुथर भल काम कर उद्योगी करवा आमर लक्ष्य मु कथा नुहे काम विश्वास करे पदमपुर जिला आपन मान दाबी थिला 2023 रे आपन मान को सपना साकार है मोर अनुरोध आपन माने बीजू जनता दल प्रार्थी वर्षा सिंह बरिया को आशीर्वाद करतु शंख चिन्ह भोट दिंतु जुहा हेलो